चैनल में तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप आपका यहाँ पर ये आपका चेंज कैसे कर सकते हैं आपका पहले वाइट था तो वाइट से आप चेंज कैसे कर सकते तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना का लैपटॉप खोलना है गूगल खोलना है और आपको यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन है उसको क्लिक कर क्लिक कर देना है क्रोम बैकग्राउंड्स कर देना है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अर्थ के कुछ बैकग्राउंड्स लेती हूँ सो so, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो I click on done and see now it is now अब ये पूरा बैकग्राउंड आ चुका है तो ये मैंने करा था क्रोम में थैंक यू फॉर वॉचिंग